Terima kasih Tuhan Sang Pencipta Atas sekarang di Hari ini kakak tunggu selalu pada kado istimewa yang kakak tong kasih Hanya cuman lagu ulta yang kakak tong beri Umur panjang sehat selalu dan Tuhan berkati Kakak tong senang lihat niar umur bertambah lagi Semoga besar niar jadi anak yang berbakti فريقيني كاكا تنسانا You.